तो हे गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होगी तो गाइस मैं आपका प्यारा डी एस महाकाल गाँव में सत्य मोहन जिला मेट से नंबर वन यूट्यूबर तो गाइस आज मैं फिर से एक एफ सेटिंग लेके आ चुका हूँ ये बंधन तो प्यार का बंधन है बहुत अच्छा सॉन्ग्स है और मैंने इसे बहुत अच्छा रिमिक्स किया है तो अपने बालों से खेलना बंद करें और शुरू करते बिना किसी चौधरी के वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूर सूचना अपने गांड पे ईयरफोन नमक का यंत्र लगा ले वरना किसी बुरी चप्पल आके पड़ सकती है सॉरी कान पे तो चलते गए अपने एफ एल स्टोर के पास तो इस गाने को अपलोड होने दो मैं भी सुना देता हूँ आपको क्योंकि मोबाइल मेरा हैंग हो जाएगा इसकी बीपीएम जो नब्बे है इसकी एम कुछ पचास या साठ के करीब थी मैंने बढ़ा दी है जिस पे जिसकी वजह से मेरे पास कॉपी स्टैक ना आए तो गाइस अभी चलते गाइस ज़रा अपलोड होने दो इस गाने को तो गाइस आपको कल की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जो करण अर्जुन की करण अर्जुन मूवी को किस किसने ज़्यादा देखा किसने ज़्यादा पसंद किया मुझे बताएं मैं बहुत अच्छी तरह इसे मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह पसंद है बहुत देखता हूँ मैं इसे काफ़ी देखी मैंने करण अर्जुन और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें रोल भी आपको कितना अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें ठीक है और सब्सक्राइब ज़रूर करें कमेंट करें ठीक है इस चलते इस गाने को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस आपको गाना अच्छा लगा हो गाना मैंने इसलिए नहीं सुना सॉरी गाइस क्योंकि कॉपीराइट है ये गाना मेरे पास कॉपी कॉपीराइट या कॉपी क्लेम या कॉपी स्ट्राइक पड़ सकता था ठीक है गाइस तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न देख लीजिए एक मिनट गाइस किक है ये स्लो किक है या फिर स्टोर की रहती है ये क्लैपिंग है ये हिटेट है ये भी हिटेट है ये हार्ड किक है वन स्टेप में ये थोड़ा गर्म टाइप में है मतलब गर्म टाइप में स्टेट है जो गर्म टाइप में स्टेट है ये भी वही है जो गर्म है ये गर्म में गर्म में ज़रा बारीक आवाज़ होती है जैसे कि देखिए इसकी मास्टरिंग हो रही है शायद हाँ देखिए ये वाली मास्टरिंग हो रही है इसकी पिच इसकी बढ़ाई बढ़ा दी है इसमें तो इसलिए ये बारीक चल रहा है ये भी ढोल है ये गर्म है पानी लुक की तरह ठीक है ये भी वही है ये इलेक्ट्रोर है ये इसकी मास्टरिंग है ये हिचेट ये इंडियन ढोल है जो इंडियन ढोल रहता है ये वो है इसकी भी चाहिए की मास्टरिंग कर रखी है ये वाली ये रही बंद पे कर रखा है ठीक है गाइस तो ये वही है सुपर किक ठीक है किट ठीक है गाइस ये भी टेट है और ये सिंबल है ठीक है गाइस तो ये मैंने सारा इसमें ऐसे लगा रखा है देख सकते हैं आप हार्ड किक है एफ एल स्टूडियो की सिंबल है एट एट है ये हिट एट मैंने दो दो करके लगा रखी है दो लगा रखी है फिर दो लाइन छोड़ के सफ़ेद वाले की फिर दो लगा रखे दो काले वाले की छोड़ के फिर दो सफ़ेद वाले में लगा रखी है फिर दो सफ़ेद वाले की छोड़ के फिर दो काले वाले में लगा रखी है ऐसे मैंने इसका कर रखा है पूरा सैम्पल ये जो मैंने आपको दिखाया था ठीक है अब इन्हें जब जरा आप इन्हें भी सुन लीजिए ठीक है और ज़रा इसे भी सुन लीजिए आप ठीक है और ज़रा आप जब सुन ही रहे हो तो एक मिनट इससे और इससे सुन लीजिए और एक मिनट इसे भी सुन लीजिए इफेक्ट्स ये लुप है ठीक है तो और जब इसे सुन रहे तो इसे सुन लीजिए इसमें तो शायद मैंने इसमें नहीं लगा रखा है सॉरी गाइस ये मैंने जीएसएम बंद कर रखी है इसकी ठीक है तो ये देखिए गाना कुछ मैच नहीं हो रहा था देखिए कितनी कटिंग इसमें मैंने की है देखिए कटिंग करना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा सिर्फ कटिंग कटिंग के लिए तो ये गाइस आपको गाना कैसा लगा तो गाना आपको अच्छा लगा हो तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताए इसकी मास्टरिंग देख लीजिए एफ एक्स इको है F X F X echo है एफ एक्स ग्राफी है फिर एफ एक्स ग्राफी है ठीक है गाइस ये मैंने लगा रखी है और ज़्यादा इसका बैकग्राउंड हटाना हो तो और भी मास्टरिंग कर सकते हैं मैंने आपको बता रखी है आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी कितनी वीडियो अच्छी लगी आपको कितना अच्छा सॉन्ग्स लगा है यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताए यार आपने अपनी बहन से आप कितना प्यार करते हो ठीक है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए मैंने कल आपसे कुछ कहा था कि आ, मुझे पीस कमेंट चाहिए तो आपने नहीं दिए कोई बात नहीं गाइस अब मैं और कह रहा हूँ गाइस क्योंकि मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए कमेंट से मुझे ये लग ये पता चल जाता है कि मुझे कितना कोई कितना प्यार करे कितना चाहता है मुझे और लाइक से भी मेरा हिम्मत बढ़ता है वीडियो बनाने का और वो जो लाल बटन का सब्सक्राइब है उससे लड़ाई करो या उसके साथ जुदाई करो मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए बाय बाय गाइस और इसमें जो पासवर्ड है इसमें पासवर्ड है आपका राखी बंधन राखी बंधन सॉन्ग्स राखी बंधन सॉन्ग्स क्या ये नहीं लिख सकते तो आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ डीजे सॉन्ग्स लिख के डीजे सॉन्ग्स राखी बंधन नहीं लिखना है आपको डीजे सॉन्ग्स लिख के आपको ये अनजीप हो जाएगा आज इसकी एम भी मैं दूंगा आपको क्योंकि गैस मेरा जो मोबाइल है आपको तो पता ही है सैमसंग का मोबाइल है हैंग ज़्यादा चलता है तो इसलिए मैं किसी की जिप फाइल नहीं बना सकता ठीक है तो आज मैं आपको दूंगा ज़रूर bye bye guys I love you ठीक है और और बेल इंटोल दबा के ऑल पे क्लिक करें कि आने वाली हमारी सबसे नई या पुरानी वीडियो सबसे पहले आप देख सके आई लव यू गाइस जय हिंद जय भारत बंदे मातरम सब्सक्राइब तो करो यार वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या फिर चुटाई मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ यार